Merhabalar dostlar tekrar hoş geldiniz. En son kaldığım yer hemen gene bir özet geçiyorum size. E, ee, Brock'un vermiş olduğu görevi yaptık. Neydi bu görev? Hemen şöyle bir üzerindeki alet edevata gelirsem daha iyi söyleyeceğim. E, ee, hazinene git. Andvari'nin görevini yapmıştık. Aynen. Andvari'nin görevini yaptık. Buradan gene bir efsanevi bir efsun verdi bize. Andvari'nin ruhu Rurik saldırıyla yapılan başarılı bir öldürüşte burada öldürmesi çok önemli. Sağlık artışı veren avantaj çok yüksek olasılıkla etkinleşir demiş. Yani runik saldırıyla öldürmeye çalışacağız. Şimdi tekrar nereye dönelim? Göle geri dönelim biz. Göle geri dönelim. En güzel göl geçidi de nerede? Şöyle bir bakalım. Dokuzlar kıyıları öldürülen Odin kuzgunu. Öldürülen Odin kuzgunu. Ben yine şuraya bir gideyim. Şu geçitten bir geçelim önce de. Hayırlısıyla başımıza bir şey gelmeden. Gene e, göreve gitmeden işte o 900 Who are those two men? Baldur'un o iki adam kimdir? Gerçekten torun mu and Modi, Two bigger twits you won't likely find in the halls of Asgard. They'll do anything their uncle puts them up to. onların ne işi koşar selamlar. Well, dangerous fools to be sure. When they work together, they're formidable. But too often it's a petty competition. Terribly strong, even as children. I remember the time Hrungnir the Brawler fell upon Thor. Another time, Ed. Başka zaman. Magni ve Modi, Thor'un oğulları, amcaları Baldur'a bizi bulması için yardım ediyor. Güçlü, tehlikeli ve aptal. Mimir'in onlar ve Hrungnir hakkında bir hikayesi var. Bir ara sor. Hemen kapımız belirdi. Hadi bakalım. Çat. Şimdi şuradan bir tane diriltme taşı almak istiyorum. What's it gonna be this time? Şimdi imal etmeden önce satın al. Diriliş taşı, üstün diriliş taşı. Zaten bir tane alınıyor. Şimdi Efsun sağlam kurnazlık mühürü şu cesaret sembolünü sat ya. Hasar anında öfke artışı veren avantaj çok düşük olasılıkla etkileşir. Hmm. Kratos saldı kritik seviye indimler 12 geç. Sat. Was that all there is? Şimdi düşünüyorum bu kadar mı? İmal zaten göz istediğim göğüs sırlarını zaten imal edemiyorum. Çünkü kötü istiyor benden. Şimdi bilek zırhı, bel zırhı, balta Kavzası topuzu. Kıvrık runik sapı. Onları geliştirmeye gerek yok. Şu an zaten Buralara şifreyle gelmek. Ha şu karşıya gidecektim ben. Şu bu yeni açıldı. Oraya bir gitmek istiyorum. Dur. Ay buradan atlayamıyoruz. Bir de bir oraya gidelim. Giderken altın altın bir şeyler denk gelir inşallah. Aa şurada bir şey var. Ne verdim? Ayı girin altına. Bu güzel bir şey. Bunu There was a shrine about a giant lady with lots of books and visions. Ah, Şurada dur. Torun heykelinin kıyısına bir şey demişti. Gömdüm diye bir hazine haritası vardı. Ha, burada bir şey gözükmüyor. Neyse burada bir şey gözükmüyor. Şuraya bir bakalım. Buradan gittim geldim zaten ben. Allah Allah. Bak gene kafam takılıyor da takılıyor ya. Şuraya çık bakalım. Tam hatırlayamadım şimdi ben buraya gittim mi ya? Gittim gittim. Tamam. Tamam hatta bu Valküler Konsey diye bir yere açıldı burası. Şimdi burayı merak ediyordum. Taş ustası kanalı. Kertik duruşu. I just started a story earlier concerning Groa, the knowledge She was a gifted sorceress who gathered every tome of arcane wisdom she could find in the realms, all in the hopes of augmenting her powers of prophecy, that she might find her lost husband, or But I can just <gasps> tell you the story later. Aha, Kulvik. You who walks among the living, my beloved Gulvig calls to me. She yearns for peace. Yet her remains lie Ancak in pieces. parçalanmış I beg of you, make size Gulvig'in yeniden bir bütün yapın. You want us to collect her bones? Gross. Gulvig's Sather magic knows no bounds. She can reunite you with those you've lost. Really? How? Boy, I can smell your grief, child. Rest assured, her magic şey is strong enough to create breaches between life and death. Boy, we are leaving. They've taken three oh, of Sweet Gulvig's bones and spread them across the lake. Bring me her bones, child. Gulvig will reward you. Bak beni ödüllendirecek dediğin zaman bana bir ayar geliyor dostum. Yapasım geliyor, hemen yapasım geliyor. Good. The special chisel is ahead, past this gate. Lan. Haydi. did. Chucky then. Ya kaç oradan kaç. At oğlum at şunları at. Patla artık. passé Yeah, pick this horse zor sayılmaz yeah. Father, maybe we should look for those bones. Why? Didn't you hear him? We could talk to mom again. Var mı başka? Aha. Look if you wish, boy. I will not be distracted by this fool's errand. Şimdi gidelim. this chisel we seek? What it? i I'm glad you asked actually. I have just the story for you. There was a giant once named Kemiklerin peşine düştük. Bir zaman bir ne anlatıyor? Who, despite his mountainous size, was without question the greatest stonemason this world had ever seen. Proud Thamur hoped to one day pass his vast knowledge onto his son. But young Hrimthur had the heart of a warrior. Perhaps the father had too much fear in him, or the son too little. Either way, a quarrel of theirs spiraled out of control, and the overworked stonemason, bonk, struck his son. Rimthur ran off into the night, feeling shame and regret. Thamur chased after his son, but in his emotional state soon found himself wandering Midgard, lost and alone. Sadly, he caught the eye of the one person he didn't want to meet alone that night, so far from home. Thor. And? What happened next? You'll see. Göreceksin. Bakalım sonunda ne oldu. Abi nereye geldik ya? Thor killed him. Oh Az şu haritaya bir bakayım. Ouch. Dön geri dön dön dön dön dön. Askeri git. Thor always took credit for planning that one. The truth is the sweaty clawbag just got lucky. Boşuna geldik buraya kadar ya. E orayı niye açtın ya o zaman tekrardan? Burada buz olduğu için biraz yavaş gidiyor herhalde. anlamalıydım ya. Çünkü yukarıdaki metreler uzadı, uzadıkça uzadı bir anda. Hadi artık biraz hızlı. Çok yavaş yapıyoruz. Git git bitmiyor. Hadi. İyi daha hızlı gitmeye başladı en azından. şimdi. you were in the middle of a story before. Groa the Sorceress assembled a library of arcane knowledge, hoping to increase her prophetic powers to find her lost husband. And we'll pick this up later. Aa burada bir yerde. Hadi bakalım. Ha bir kemik bu herhalde. Okay. These bones pulse with magic. It must be Golvi. Could we... Could we just hold on to it? Maybe we'll find the rest of them. This spirit lies to you, boy. How would you know? I have known many spirits. They are all liars. This one is different. I know it. You know very little. Şimdi şu sağ taraftakine gidelim. Ne? Yani direkt şuradakine bir gidelim. Lemire. You were in the middle of a story before. Groa the Sorceress assembled a library of arcane knowledge, hoping to increase her prophetic powers to find her lost husband. But it was not her husband yeah, she was glimpsing her visions, for it was Groa, seeing longer and farther than any before or since, who witnessed Ragnarok, the end and the beginning. And Odin caught word of her ultimate prophecy, he maneuvered to obtain her knowledge and hoard it for himself. Or I can just tell you the story later. Evet, burada bir yerde. Ah, Bir kemik daha. Hadi bakalım. Govig's bones. What will you say to her? To Govig? Your mother. Kulvik and... What have you left unsaid? I... I guess... I just want to know if she's okay. She's, she's dead, boy. I know that. I... You don't understand. Neither do you. Come here. Can you finish that story you started? Odin schemed to capture the visions of Ragnarok recorded by Groa, the Knowledge Keeper. Groa knew Odin as a long-time patron of her services, and so she welcomed him into her library. Oh yeah, great You what? I'll tell this one later. <clears throat> Ah, Bothar. Frim. Eric. Haydi bakalım gençler. uyandırma. Uyandırma biraz şöyle bir uyuyun bakayım nasıl oluyor. Şimdi bu bunların yanına bir gitmeden şu kemiği almaya çalışayım bakayım ne oluyor. Bofar. Frim. Erik. Ha, zaten burada bir şey yok. Gördüğüm kadarıyla. Ha bu yukarıdan gelinecek buraya. Okey. Teziler teziler. Nerede? Uzun süredir Hraze'de farm için çalışıyorum ama ücreti hep kıt oldu. Kamp Mandir ile bizim ihtiyar arasında bölümlendiğinden, bölündüğünden kimse kazancı bir kısmını kenara zorlamamı fark etmeyecek. Çaka. Gizli tüneyin kusursuz bir gizleme noktası demiş. Buraya bir de resmini çizmiş. Buna benzer bir yer denk gelirse Bekleyelim. Son 13 metre kaldı diye Bir çıkalım bakalım. Ha dur neyse. Oraya zaten geleceğim sonra. Allah Allah. Değişik. Şimdi burada yol var. Aha bir kemik daha. Hmm. The final kemiklerini geri götür. Yeah. Hadi bakalım. We might as well return them to the spirit. Maybe he will keep his word. I know she's not coming back, okay? I know. I just... Var mı bir şeyler çıkacak? Oo ben bunu almışım ya. Ha, buradan gel. Buraya tamam ya ben buradan nasıl gelinecek diyordum. A A dangerous beast. We will take him down together. Allah. Ya kaç kaç kaç kaç kaç. kaç. Neyse bir canlandır bakalım. Ya. Sen saplayabiliyor musun? Çok tehlikeli. Oğlum ateş et ulan. Ya onu mu yaptım ben ya? Oh yeah son anında. dedim neymiş böyle yerde yatan dedi benim silahım. Aslında burada kertik gümüşü değil şey vermesi lazım. Aygir altını vermesi lazım. Johan. Dur dur geleceğim. Thorvin. Kertik gümüşü kertik gümüştür. Boş. Bize gümüş diye ağaca çıkacağız. Evet Spirit. No son. My goods are underwater. the men are drowned and yet their bodies continue to walk the beaches. Hellwalkers. Hell they plague these lands. I was their captain. Onların kaptanlarıydım. They died. Benim yüzümden öldü. Because of me. But these are abominations sully their memories. I will find a way to free them from their tortured state. In this, I am determined. Ölü kargo her Thunderstorm scattered all three of my ships across the lake. Bir dakika dur. Seni Toru kızdıracak ne yaptın diyor. Onu toru kızdırıp Tor zaten biliyor bize her şeyi. We should help him. Really? You are surprised. Well, yeah. I did not think you'd care about helping spirits. spirit. Şimdi biz tamam. Fighting more Hellwalkers is Daha good çok hani savaşmak senin için iyi bir tecrübe olacak. Ah. Hani yiyenler. Come here. Can you finish that story you started? Odin schemed to capture the visions of Ragnarok recorded by Groa, the Knowledge Keeper. What she did not know is that Odin himself was behind her husband's disappearance, ah, having used his enchantments to conceal his death at Thor's hands from her sight. Smiling, jealous Odin took her by the throat, and with his very hands he stole her library and her life for his own. I always knew Odin was bad. That's just... Ruthless, Barbaric? Heartless? That's Odin. In fact, we would do well to sit here in silence for the next few moments and reflect on Odin's capacity for cruelty. And so... Reflect longer. Hadi bakalım. Bakalım sözünü tutacak mısın? takip için basılı tut. We have collected the rest of your woman's corpse spirit. Show us this magic you have promised. Ah, my sweet Gulvik, whole again. Rise, dear Gulvik. Awaken, oh powerful Gulvik! Yok artık. She says she'll honor our request. Eldi Fagnar and reunite us? In Okay, you're right. La oğlum Dur dur dur. Şuna ya. Ya lanet olsun senin gibi yaratığa. Şu küçüklerini halletmeden büyüğünü halletmek istemiyorum. Çünkü onlar çok zorluyorlar adamı. Adam gulbeyik gulbeyik diye kaldıra kaldıra gerçekten kaldırdı yani hayata. Ready yourself boy. Bu yaratıklar nerede? Ya ben onu mu yaptım ya? Ya. Senin gibi. Ha abicim böyle bir şey yok. Adam resmen kamikaze yapıyor üstümde ya. Allah'ın sayesinde. Aferin oğlum. Hani o? Hayır adak. Bir tane. I told you so. I told you so. You are naive, foolish boy. This is true as well. Hey, but do not take your disappointment out on me, boy. Take it as a lesson. Yes, sir. Evet, bu biraz hayal kırıklığı oldu. Şu haritada iyilikler vardı. Ha, ta buralarda. Şuraya bir gidelim. Bu diğer ruhun istediği şey. İyi yani derede bile bayağı kertekli bir şey tutması çok iyi bir şey. If Ymir was the first giant, where did he come from? In the beginning, there was Ganungagoth, Great. Devasa boşluk. Aynı şu an şerefli bağlatıyor. Henüz diyarlar yok. Sadece kadim güçler var. Sanki İncil'in bir bölümü gibi. İncil'in geçişinde de böyle bir boşluktan bir ışıktan bahseder. The mystic lifeblood of something entirely new. From this water, Ymir took form and became a being of pure creation and chaos, mother and father to all that came after Even the Aesir? Aye. Every god, man and beast came first from Emir's flesh. Though it was the Aesir who thought themselves so superior that they should hold dominion over the rest of creation. It was Odin who took arms against his creator and spilled Emir's lifeblood with his spear. Unnecessary. the evil he would say to bring order to the realms. Sanki şu şeyden Yukarıdan. Yukarıda bir yer. Odin would fashion the realm of Midgard for his own. Bunların üzerinde Tufal'la resmi falan mı? Ha, daha önce bu kırıktı. Çıkamamıştım sanki. Allah Allah. Abikat geçtik. Abikat daha geçtik. Ah her yürüyenler. Bir dakika dur. Bu canlıyor mu? Almıyor. Tabii ki almıyor. responsibility. That's a lot of responsibility. Does it frighten you? Uh... Responsibility. Oh, uh, no. I don't think so. I mean, I think it used to, but not as much anymore. Why is that? Well, being out here, with you, makes me feel more grown up. <laughs> Bak şu karşı tarafta bir şeyler var ama He. Oraya nasıl gidecek? Şu karşı taraflardan atlaya atlaya gelecek herhalde oraya. Belli yani bariz. Evet. Bir yerlere atlayarak gidecek orada. Şimdi şu haritaya devam edelim. Entonces, I believe our story was in need of a conclusion. Odin had slain Mir and used the primeval giant's flesh as shape. You know what? I'll tell this one later. Sen buraya daha önce gelmedim ben ya. Adam nereye saklamış ya? Hadi oğlum iyi bir şey ver. Tahammül sembolü verdi bir tane. Bak bak bak. Odin yanlış yapıyorsun. Ha burada da gelir bir şeyler. Aa yapma. gerçekten öldüm gerçekten kötü oldu. Tam öldürüyordum bunu yani. Şu öbürleri Allah'tan hemen gitti demin bir buz dalgası yaptıktan sonra. Şimdi dur. Neredeydi bizim gideceğimiz yer? Şurada. Aferin oğlum aferin. Delisin vallahi delisin. Sen çok öğrendin bu işi yani kavradın iyice. So they followed. And then they all died. He must have been a bad leader. Why do you think that? Well, he led all these men to their deaths. True. But these men chose to follow. Hmm. Even good leaders make poor choices. The best take responsibility for them. Remember this. olay bu. Şimdi. Ha, şurada da bir yukarıya yol var. Büyük ihtimal bu da. Oo dur. Aha. Here. Boy. Yes, sir. Wonder who wrote this. Kimi ne yazmış? Vallahi kaptan Erik bunu pek okuyacak halim yok şu an. Yalnız şuraya geçebilirsem çok kral olacak ki bu da nereden geliyor? Yukarıdan. Yani daha yukarılara çıkmak lazım. Şu tepeden gelmek lazım buraya. Evet. Buraya başka türlü geçiş yok. Daha sonra aşağıya şu zincir inecek. Oradan devam edeceğiz. Yalnız yukarıya bir yol var sanki. Evet. şeyler. Buralara gerçekten yani hiç görevimiz olmamasına rağmen geliyorum. İyi bir şey versin ya. Ha işte. Buralar benim dediğim yerler. Bu dışarıdan gözüken yer oha Abi bu... Bunu ince belliydi zaten. Gel hayatım. Evet. Şimdi buraya inebiliyorum. Artı buraya da geçebiliyorum. Bunları bu şekilde kendime köprü yapıyorum o zaman öyle ya. Yalnız hala istediğim yere gidemedim. Bu diğer tarafta kaldı. Şimdi şuna vuruyorum. Aşağı indiriyorum. yukarı kaldırıyorum. Buradan tekrar karşı tarafa akıyorum. Buralar bayağı asansör olmuş. İşte buralar demin hep nasıl çıkacağım dediğim yerler. Yukarı mı aşağı mı? Yukarı. Allah. Abi seni rahatsız etmeden şöyle bir yantrik yantrik girsem. Hadi canım. Abi zırhı çok kalın. Zırhı çok kalın ve 7 level adam. Buraya hiç çıkmaya gerek yok. Aynı devam edelim. Biz o şeyin üzerine atlamaya çalışayım. Deminki yerin. Zaten bir tane de orada ekstra bir görev kalmıştı. Onu yapıp ruha gidelim biz. Çünkü bu 7 level. 7 level'e gelmem için en az bir 5 level olmam lazım benim. Altılar zaten çok zorluyorlar. Tabii dönmüyor şu tarafa. Evet. Şimdi yukarı. Şimdi bir daha yukarı. Hadi bakalım. Basit bir şey çıktı. Aa verdi. Direkt verdi. Çok şaşırdım. Nerede bunun kopçası? Ha. bir yerde gemi vardı. Geminin alt tarafında şey vardı işte hazine vardı. Yok. Hazine hazine. Aha ne yapıyoruz? Karşıya geçiyoruz. Aşağı iniyoruz. Sanki böyle bir yerde de define vardı ya. Define vardı ama. Evet. Bu tarafta da bayağı her şey var. Ama bir bakayım şöyle. Yani bu direkt yerine iniyorum yani. Şu buraya ineyim bir dahaki sefer o tarafa gidelim. yani. Yimri'nin nefesi. Yok. Benimkisi gayet iyi. Hadi gidelim. Dur dur dur. Dur. Oğlum dur ya. görevimize gidelim. Şurada altın çıkmış Allah. Hiç kaçırma Hemen. I many years ago. Yes. I led men in battle. Were you a good leader? It is complicated. Did you no ever... more questions, boy. Focus on the task at hand. Yes, sir. Allah şunu da alalım. Hiç kaçırmayalım. Zıpla. I believe our story was in need of a conclusion. Odin had slain Emir and used the primeval Bunları e, dur şimdi kaynaklarda bu. Özel eşyalar. Bunları nasıl kullanacağız? finds flesh to shape the realm of Called himself All-Father as if he was the creator and not the creator's destroyer. Small, covetous tyrant. Amir? Huh? Oh, sorry, my boy. Ah, uh, you know, I think it best we just end it there, actually. Hmm. Aman. Şöyle bir hemen. Ha, bunlar kalkar abi. Vallahi ak gezenler ya. Kaç kaç. Can ruhuna dönelim. The last ship. I hope the captain will be satisfied now. Unlikely. He was determined to put these men to rest himself. But he would have never been able to. That does not matter to him. Our victory will only remind him of his failure. Then, why do we do this? Abicim buralar neresi ya? 파도 bayağı şey vardı. Buradan ne çıktı? Vallahi dünyaları yağmaladım ya. Dünyaları yağmaladım. Orada bir şey yok. Oraya yukarıdan gelecek abicim. Burada Yok. Father, why did you really want to help the spear? You need the experience. I've had plenty of experience fighting these things. What's the real reason? This man inspired loyalty. He took responsibility for his mistakes, and he was determined to fix them. These are good lessons for you. Oh. <laughs> yes. Oh. Güzel. Allah bir altın havuzu. Gene bir ayı girin altının. O 31 çok iyi verdi. Vallahi çok iyi verdi. Aa bizim hey, yukarıda. You are full of stories. When will you tell one that entertains? I beg your pardon? You just insulted you. Yeah, I got that. Az önce sana so you want a corker, do you? Very well, my brothers. I'll tell you the story of Runia. That's right. We killed... Uh, We laid them all to rest. see. So even in death. Yani ölümde a başarısızın But in life you were honorable. Ama hayatta şerefli iradesi güçlü İlk defa Kratos beğendi. These are good qualities. Aren't they boy? Yeah. I couldn't believe how many men followed you here. I thank you for your kind words. May your journey have a more pleasant end than mine. Well, Tire adak. You're right. You didn't seem very satisfied. I guess you never really get over losing ones you care about. <laughs> Never. Zaten buradan bir gittim. Şimdi şu Brock'un dükkanına bir dönelim. Şurası neymiş ya? Neyse biz Broken dükkanına dönelim. Dükkana dönüp şu üzerimizdeki bu çiğleri falan nasıl kullanacağım bilmiyorum. Bakayım bir de orada deneyeceğim kullanmayı. Bakalım olacak. Well, let's look at what we know. Baldur is Odin's finest tracker bar none. If he wants you, you have to consider the possibility that Odin wants you. And as for what Odin wants, on this I have some expertise. like the king of gods. Of the Aesir, aye. But his reach is not unlimited. And where he cannot reach, he is preoccupied with going. He certainly tortured me enough about it over the years. Hadi bakalım. So what'd you find out there? Göğüs sırrı. Tayr'ın kayıp birlik kurazası. Vay anasını. Tayr'ın şeyini kullanabiliyorum. Yani bunu Tayr'a adak 12.800'e yapıyorum ve Bunu daha iyi yapıyorum aslında. Bu da oluyor İşte yolcunun zımbırtısı. Yolcu göğüs plakası. Tyre'ın şu da güzel. Tyre'ın takım setini de yapabilirim aslında. Fakat şu kertik gümüşü. Bunlar sadece tüten göğsü istiyor. Şu da olabilir. Ee, yolcu zırhı parçası kertik gümüşü. E bunu zaten direkt yapabiliyorum. Tyre'ın kayıp birlik kurasası. Bunu da yapabiliyorum bel zırhı. Gene Tyre'ın kayıp birlik kemerini yapabiliyorum. Hmm, bu açılmış. Bir deneyelim. Ee, yolcu göğüs plakası. Bunu mu yapsam acaba? Safe sonundan bir adaktan dövülmüş kuraza. Tayr'ın şansıyla kurtarmış kuşağım. Ana üçe düştü. Ama metal kaplamalı kadimlerin omuzlu Weekend Tuni'yi nerede benim şeyim? Ha imal et bunlar pardon. Şimdi geliştir göğüs ırhı. Ha, ne istiyor? Sağlam sartem çeliği. Dörde çıkıyor. Yine de yeterince iyi değil. Sertleştirilmiş Svartam çeliği. 5'e çıkıyor. Balta kabzası topuzu geliştirmem var. Ebedi buz dünya yılanı pulu. Ebedi buz bir tane almışım. Gimli'nin nefesi. Ne diyor paşa? Bir balta vuruşunda buz patlaması yaratan avantaj düşük olasılıkla bunu yapmayayım ya. Geliştir. İmal et, geliştir. Well, see. Şimdi Göğüs zırhı. Benimki buydu. Tabii ki bunu alacağım şimdilik. 4, 4, 2 tane Efsun hazinesi yeri var. Ama şey de merak ediyorum. Bir tane daha vardı. Ee, dur. İmal et. Göğüs sırhı. Yolcu göğüs plakası. Şu. Bir kuşanma. O yolcu zırhı parçası. Şans masif düşük. Hmm. Ben yine bununla devam. Ver zırhı. Tyrın kayıp birlik kemeri. Evet. Ama Kuşanma. Kapat. Bir geliştirmeye çalışalım bakalım bunu. Nasıl bir şey olacak? Ne istiyor? Sağlam sıvır temsili. Yani. Tüten kükürt omuzlu. Bilek zırhı. Dur bir. Göğüs zırhı. Yağan göğüs plakası. Vay anasını. Şu iyi. Aslında da. Baya tüten köz istiyor bunlar. What you need, kid? You again. Kertik görüşü gereken ok kapasitesini dörde çıkartır. Aslında iyi bir şey. Pençe yay. You take care now. Şimdi ne yapalım? Evet bu bölümü de burada bitirelim. Ne yaptık? Ee, gölün etrafı aslında Tyre'ın kayıp birlik zırh setini tamamladık. Hani yap, yaptık yani ama sadece şey yapmadık. Yani geliştirmedik onları. Çünkü geliştirmek için gerekli malzemeler yoktu bende. Şimdi göreve gidelim arkadaşlar. Bundan sonraki bölümde göreve gidelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.